Witajcie dzisiaj w takich zaskakujących aurach pogodowych i pejzażach z tyłu. Jestem nad rzeką. Wiem, że słychać szum wody cały czas, no ale tego się nie da uniknąć. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić kilka pojedynków, mianowicie między rzeczownikiem Daman, mężczyzna, man, zajmek bezosobowy, męż, mężczyzn, i Menchen, które niejako nawiązuje do Man. Także zapraszam. Zauważyłem na lekcjach wśród też e, Waszych e, komentarzy i Waszych pytań mylicie mężczyznę, der Mann, z zaimkiem bezosobowym man. Mężczyzna, der Mann, der Mann ma znaczy, oczywiście wielka litera, bo to rzeczownik, i podwójna NK na końcu. Diamant, to jest mężczyzna, facet. Istota z cojones. I od razu przypomnę, że liczba mnoga mężczyźni to są di mena, mena, a umlaut i końcówka er. Di mena. Natomiast wracając do man, czym się różni man i czym się, w czym są też podobne idea man mężczyzna i zajmek bezosobowy man. Zacznijmy od podobieństw. Zarówno deman, jak i man to jest trzecia osoba liczby pojedynczej. Co to oznacza? Że jak odmieniacie czasownik, to macie der Mann ist, mężczyzna jest i man ist, jest się. Der Mann geht, mężczyzna idzie i mangate idzie się. Czyli suma summarum jest ta sama odmiana czasownika, trzecia osoba liczby pojedynczej. To jest punkt wspólny tych dwóch słówek. Natomiast tak jak myślę, że deman, mężczyzna, tutaj nie ma co więcej dokładać informacji, to chyba jest jasne. Deman to jest ulubiona, lubiana, bardzo lubiana przez Niemców forma gramatyczna. Man jest wśród zaimków e a z s. I tak jak się uczycie w szkołach i, i zawsze ten e z s odmieniacie, moim skromnym zdaniem powinno tam być jeszcze czwarty, czwarta pozycja, mianowicie man. Bo wszystkie one to jest trzecia osoba liczby pojedynczej. Trzecia osoba. Czyli on ma e hat, ona ma zihat, hat, ono ma es hat i ma się man hat. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć. I ja to zwykle robię, na lekcjach wprowadzam man, mimo że nie wszyscy to rozumieją, ale wolę, żeby na początku dostali w ogóle informację o tym, że man istnieje, bo niektórzy z Was nie, nie mówię o widzach, a może częściowo też. Może nawet nie mają pojęcia, że coś takiego istnieje jak man. Nie? Jest, jest coś takiego i ono jest bardzo potrzebne. W jakich sytuacjach? Słuchajcie, porównałbym to lekko do polskiego. Man używa się wtedy, gdy musimy coś powiedzieć i nie chcemy nikogo w jakieś żadne buty włożyć. W sensie ani ty idziesz, ani ja idę, tylko się idzie. Na przykład mieszkacie gdzieś i macie taką informację, że do przystanku idzie się 10 minut. Idzie się. to jest taka, to jest informacja, rodzaj instrukcji, nie? Słuchaltestelle geht man 10 Minuten. Możecie rozpocząć to zdanie od man. Man geht zur Haltestelle 10 Minuten. Idzie się. Nie ja, nie ty, ich geje, możecie powiedzieć tak. Du geist, możecie powiedzieć oczywiście, że tak. Ale Niemcy wolą formę man, taką bezosobową, taką idzie się. Nie? Albo odległości między miejscowościami na przykład. Nie? Że e, patrząc na przykład z Krakowa jedzie się e, nie wiem, jakimś tam Intercity 3 godziny jedzie się do Poznania jedzie się 3 godziny do Poznania. Man fährt 3 Stunden nach Poznań. Man fährt. No bo fahren, trzecia osoba, tam jest przegłos, nie? Musicie dać fährt. Y, man używany jest przy takich mm, zwrotach instrukcyjnych, kiedy coś wyjaśniacie. Y, bierze się, man nimmt, podpisuje się, man unterschreibt, E, wypełnia się formularz. Man füllt den Formular aus. Man füllt, jest ausfüllen, nie? Wypełniać. Czyli rozumiecie, man używamy do tego, żeby, żeby, żeby właśnie coś wyklarować komuś, że się bierze, naciska się, man drückt die Taste, naciska się przycisk, e, wkłada się filtr. E, myślę teraz o tym, o ekspresie do kawy, nie? man legt, also mein, oder man setzt einen filter ein, ja, to jest einlegen albo einsetzen, nie wiem, który był czasownik lepszy. Do tego służy man, żeby coś wyjaśniać, że się robi, bierze, kupuje, dostaje się. Man bekommt, man kauft. W jakiejś tam sytuacji, kiedy wyjaśniamy jakieś procedury, jakieś czynności, jakieś kolejność wydarzeń, do tego tu jest man, bardzo potrzebne, natomiast zaznaczam, że man pojawia się w takich sytuacjach, w których nas to, Polaków, nas to bardzo zaskakuje. No trochę mówię o sobie teraz, bo mnie to też zaskakiwało. Mianowicie e, gdzieś w jakimś filmie, w jakimś serialu niemieckim było coś takiego, że e, jakieś dwie osoby się e, spot, wiecie jak to jest w galeriach, nie? że spotykacie kogoś i prawdopodobnie spotkać go za chwilę znowu, no bo przestrzeń jest zamknięta, te ścieżki są w miarę przewidywalne, e, prawdopodobieństwo ponownego spotkania jest duże. E, I te osoby się spotkały raz i spotkały się drugi raz. Nie? Po raz pierwszy się spotkały, przywitały się, cześć, cześć, jak się macie, itd. Tak dalej. Ale jak to w galerii, zrobili e, trzecie piętro, drugie, gdzieś tam sklep, patrzą, wychodzą ze sklepu, znowu widzą tą samą osobę, nie? czy tam osoby. I jak zareagowały? Powiedziały tak, man trifft sich mal wieder, man trifft sich ja wieder, man trifft sich, czyli spotyka się znowu, nie my, chociaż w kontekście takim naszym polskim, tak byśmy powiedzieli, o, znowu się spotykamy, tak byśmy powiedzieli, nie? Wir treffen uns ja wieder. Nie, tam padł man. Man trifft sich ja wieder. E, coś nieprzetłumaczalnego na polski, w nasze polskie warunki, nie? Ale tak to funkcjonuje. I to tyle w, w pojedynku man i man. Teraz przejdźmy do y, rzeczownika męż. Męż to jest człowiek. Dimension to są ludzie. Osobiście miałem onego czasu problem. Chyba to była wczesna no, podstawówka, może łamane przez liceum. Było taki... Troszeczkę mi się te męż i man rozmywały, nie? Znaczeniowo. Gdzieś tam to podobieństwo między, między tymi dwoma rzeczownikami e, było na tyle mocne wtedy, wówczas we mnie, że jakoś to mi się jakoś rozlewało. Słuchajcie, żeby to skojarzyć, męż, człowiek. I od męż idzie man i frau. Bo myliłem często męż, że męż to jest mężczyzna. Tak mi się działo. Ale potem się jakoś to uspokoiło i takie skojarzenie, że męż, wiecie, jako pień drzewa, od którego odchodzą dwie, man i faun. Natomiast bardzo często, i to mężczyzn jako ludzie, nie? Men, dimension ludzie, często u Was słyszę, zwłaszcza uczniów, no tylko uczniów, którzy, którzy mówią, czyli z którymi mam lekcje, nie mówicie Menschen, tylko mówicie Mänchen. Naprawdę często to słyszę. Mänchen. Mówicie to miękko. Tak jakby tam było CH. A tam jest SCH. Menschen i jeszcze z E. Eee, Zwróćcie na to uwagę, jeżeli to nie robicie, to, nie, to problem nie dotyczy Was, to nie ma problemu. Jeżeli to robicie, to zastanówcie się, dlaczego to robicie. A, w sumie to jest co za pytanie, dlaczego to robicie, no tak po prostu robicie. E, jak to wyjaśnić? Dimension SCHE a Menchen. Chodzi o to, że po pierwsze, no Menchen to jest źle, no bo to nie chodzi o ludzi. Po drugie, Menchen ma swoje znaczenie. Tak jak piszę teraz, a umlaut E, i cecha na końcu, to jest zdrobnienie od słowa man, od mężczyzna. Czyli co znaczyłoby dea menchen? Mężczyźnik? Nie, po, menchen pojawia się w, w bajkach, w jakichś takich science fiction pozycjach jako ludzik, jako człowieczek mały, wiecie, taki jakiś, taka jak calineczka, nie? Jej przyszły mąż, menchen. E, ale to tylko w bardzo takich wyjątkowych, w taki skrawek, fragment znaczeń, nie? które naprawdę potrzebujecie. Także nawet nie ma się co specjalnie na tym skupiać, na tym mention. Jest mention, są ludzie. E, szy, takie mocne szy, jak Szymon, bardzo ładne imię zresztą. E, I ostatni rzeczownik, mention, ma swój odpowiednik synonim, to są Leute, die Leute, ludzie, też ludzie. I teraz e, Menschen to jest bardzo oficjalne słowo i używane na co dzień, tak jak najbardziej. Leute natomiast ma takie znaczenie bardzo potoczne, w sensie e, jakaś ekipa, nie, idzie, nie, i, i młodzież, i, i oni się tam roz, rozdzielili i wołamy tą grupę i mówimy Ej Leute, kommt mal her, kommt mal her, chodźcie tutaj. Leute, takie wiecie, takie ludziska, nie? Ej, ludziska, chodź rzesz, chodź, po, posączu byłoby chodź rzesz, ho, chodźcie rzesz. O, wymyśliłem. W każdym razie jest e, Lojte, ale nie używamy Lojte, wiecie, Lojte to nie jest rzeczownik na jakieś, jakieś poważne wypowiedzi, nie? Na forum klas, już nie mówiąc gdzieś tam wyżej, nie? Gdzieś tam, e, e, nie wiem, wśród jakichś spotkań E, na spotkaniach jakichś oficjalnych. Nie, Lloyd to jest bardzo takie spoufałe, takie ludziska i takie, wiecie, klepanie po ramionach, nie? To jest takie Lloyd. Iś, ich, liba, ich Leute, kocham was ludzie, nie? mówi jakiś kumpel do swoich przyjaciół e, po całonocnej imprezie rano w niedzielę na lekkim kacu. E, to, jest, to jest to, Leute jest bardzo takie spoufałe, nie? tak żebyście pamiętali. Reasumując, der Mensch człowiek. Männchen, człowieczek, ludzik. deman, mężczyzna. Man, bezosobowo. Zajmek bezosobowy. My to tłumaczymy jako się, nie? Man ist, jest się. Man geht, idzie się. Man kommt, przychodzi się. E, co tam jeszcze było? Chyba wszystkie, nie? Dobra, dziękuję Wam za uwagę. To byłoby wszystko na dzisiaj w tych aurach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest pół do siódmej. <laughs> za chwilę jedę do sklepu niemieckiego kupić dzieciom bułki do przedszkola, a ja na lekcję. Dziękuję Wam za uwagę i do... Aha, jeszcze w tych, w opisach, słuchajcie, jeżeli chcielibyście... Mm, dużo rzeczy się pojawiło przez wakacje teraz, bo mam teraz wrzesień, nie? Mamy 8 września, dzisiaj to Wam powiem szczerze wtorek i e, dużo się przez, e, przez te wakacje wydarzyło. Mianowicie podcast zacząłem robić, czyli możliwość słuchania lekcji ze mną e, w formie audio. Nie? I to możecie słuchać. Nie musicie mieć internetu, możecie sobie te pliki ściągnąć na komórkę. Taka opcja. I druga rzecz, która też się dosyć wydarzyła ciekawa, bo do tej pory wszystkie moje opcje chyba znacie tam. Quizlety, lekcje online nie? i live'y. O, live'y jeszcze. E, ale wracając do e, Facebooka, e, codziennie umieszczam zdania, słuchajcie, na Facebooku, które z różnych dziedzin, nie? Codziennie jest inny inna tematyka. Jedzenie, garderoba, E, relacje międzyludzkie, no przeróżne. Nie? I, I codziennie wysyłam inny materiał, sześć zdań. Natomiast osoby, które nie mają Facebooka, otrzymują to mailem. Tylko muszą to, że tak powiem, zasugerować i powiedzieć, że to chcą. To jest to, taka opcja. Codziennie dostawać maila ze słówkami, ze zdaniami do nauki. Nieźle, nie? No właśnie u mnie. E, po drugie, live'y, mam trzy grupy live'owe nauka przez live, przez YouTube'a. E, trzy grupy tygodniowo e, na trzech poziomach. Nie? Poziom LVA to jest dla początkujących, LVB dla średnio i LVC dla zaawansowanych. E, LVB są w poniedziałki o 19, LVB w czwartki o 19 i LVC w środę o 20. Taka jest takie rozłożenie tematyki. Też robimy tematy różne, na różnych poziomach i można w tych uczestniczyć i pisać na live. Ja Wam komentuję Wasze zdania, zlecam Wam zdania do tłumaczenia. Myślę, że taka fajna opcja nauki jest. E, ten Quizlet to też taka aplikacja do nauki języka. E, ja tam mam swoje zdania, buduję, udostępniam Wam te lekcje. E, macie maila do mnie w opisie, chcecie zapytać, czego się dowiedzieć, to zapraszam. Dobra, dość. Mi się faktycznie śniadanie mi się spóźni, a dzieci muszą jeść. Die Kinder müssen essen. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, do kolejnego vloga, trzymajcie się, hej!